के तो बच्चों बता चोरी का माल कहाँ है बता हे भगवान अगर मैंने बता दिया कि चोरी का माल कहाँ है तो मेरा इज्जत उतर तो जाएगा बचा ले भगवान बचा ले क्या सोच रहे है बे बता चोरी का माल कहाँ है मर जाऊंगा मिल जाऊंगा सुली पे चढ़ जाऊंगा फांसी आज भी पचास पचास क्रोस दूर जब कोई बच्चा बेड में सुसु करता है तो उसकी माँ कहती है बेटा इंस्पेक्टर लाठी लाल की डायपर पहन ले लीकेज नहीं होगा अरे सर जी लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग अरे कहे की आप उनका डायपर बनाने का धंधा है ये पुलिस तो अपन पार्ट टाइम में करता है है हाँ, तो भाई आपको भी बता देता हूँ कि अगर आपको भी रात में सुसु करने का बीमारी है तो अभी लीजिए लाल धरी का अच्छा दाम में सस्ता लेकिन बहुत ही अच्छा वही साहब जी ये क्या था अरे गिरधारी लाल ऐसे ऐड देना पड़ता है तभी तो कच्चा बिकता है वरना अपना पेट कैसे चलेगा कोई साहब जी आप तो ग्रेट हो साहब जी अरे क्या यार गिरधारी लाल अरे चल अब इसको देखते हैं ए सर जी क्या है मुझे भी रात को बेड पे सुसु करने की बीमारी है क्या मुझे डायपर मिल सकता है सारे मजाक उड़ाता है मजाक उड़ाता है मेरा तेरी तो साले अभी तो तेरे को पीटा भी नहीं और तू चीख रहा है देख प्यार से बोल दे कि चोरी का माल कहाँ है वरना अरे देखिए सर जी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तू जानता है मैं कौन हूँ तू जानता है मैं कौन हूँ मैं वो पुलिस वाला हूँ जो अरे बिमला तू बाद में फोन कर रहे मुझे साहब जी के साथ बिजी हूँ साहब जी तो सारा दिन कुछ नहीं करता मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है अरे बाबा चोरी का माल कहाँ है बता नहीं बताऊंगा बता नहीं बताऊंगा बता साले अभी तू बार बार बिना मार खा चिल्लाता क्यों है बे अरे सर जी कच्चे में चीटी घुस गया बहुत काट रहे कब से और साले तू चीटियों की वजह से रो रहा था मुझे लगा कि तू मेरे डर से रो रहा है और हाँ, तुम्हारे डर से हाँ, साले तेरी तो अरे बिमला तू बाद में फोन कर रहे मेरे को अभी मैं बहुत बिजी हूँ हाँ, हाँ तू बाद में फोन कर मैं आऊंगा तू मैं आऊंगा तो टेंशन मत ले बाद में फोन कर तू हाँ ये बता चोरी का माल कहाँ है नहीं बताऊंगा बता नहीं बताऊंगा साले बता बता साले बता बता बोल कहा है बोल बता हाँ तो बता चोरी का माल कहाँ है बता सर जी चोरी का माल मैंने लुंगी के नीचे पहना हुआ है साहब जी मतलब ये रहा सर जी चोरी का माल मैंने सर वर्मा जी का कच्चा चुराया था आई आई मार डाला है अबे कच्चा नहीं बे हीरा वो हीरा का है सर जी मैं किसी हीरे वीरे के बारे में नहीं जानता मैंने सिर्फ कच्चा चुराया था वो आपको दिखा दिया झूठ बोलता है साले ले साले झूठ बोलता है बता हीरा का है बता साहब जी कोई साहब जी क्या है यार वही साहब जी लोग तो हम गलत आदमी को पकड़ के लाए साहब जी ये तो वो नहीं है हाँ बिमला जानू बोलो अब क्या है फ्री हूँ मैं तेरी जानू की